الدرس السادس تقريبا من دروس أساسيات وقواعد النحو العربي دورة أساسيات وقواعد النحو العربي وصلنا بها إلى البناء في الأفعال ذكرنا في الدرس الماضي وفي الفيديو السابق الفرق بين الفعل الماضي والأمر والمضارع وبينا ذلك من خلال استخدام مجموعة من العلامات التي تعرفنا بالفعل الماضي وتعرفنا بالفعل المضارع وبالفعل الأمر الآن سندخل إلى كيفية ضبط الفعل الماضي بالشكل الفعل الماضي دائما مبني ما معنى مبني؟ بمعنى أنه يلزم حركة واحدة بمعنى أنه لا يتأثر بالعوامل الداخلة عليه هذا باختصار يعني العلامة الحركة الإعرابية التي توجد في آخر هذا الفعل الماضي لا تتأثر بموضعه في الجملة لا تتأثر بالعوامل الداخلة عليه مهما أتيت قبله من من أشياء لا تتأثر لا يتأثر الفعل الماضي لا تتأثر علامة الفعل الماضي أبدا فالفعل الماضي له حالات بناء نريد أن نضبط أواخر الفعل الماضي بالشكل نتعرف على حالات بناء الفعل الماضي فالفعل الماضي يبنى على الفتح يعني تظهر عليه الفتحة في آخره في حالات الحالة الأولى إذا لم يتصل بآخره شيء مثل قعد الأمير ومات الوزير وهرب للسوق قعد فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره الأمير فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره قعد فعل ماض مات فعل ماض هرب فعل ماض العلل الجامع بينهما الثلاثة أنها هذه الأفعال الثلاثة مبنية على الفتح الجامع بين هذه الثلاثة أيضا سبب بنائها على الفتح لأنها لم يتصل بها ضمير أنا عندما أقول لم يتصل بها ضمير بمعنى لم يتصل بآخرها أما قبلها فهي لا تتأثر بما قبلها أبدا الأفعال الماضية لأنها مبنية إذا إذا لم يتصل به ضمير بآخره شيء فإنه يبنى على الفتح كما لاحظنا من خلال هذه الثلاثة الأمثلة الحالة الثانية من حالات بنائه أو آه، بنائه على الفتح فعل الماضي يبنى على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة هنا نقطة لطيفة متى تتصل تاء التأنيث الساكنة بالفعل نحن نحتاج إلى تاء التأنيث لنربطها بالفعل الماضي إذا كان الفاعل مؤنث إذا كان الفاعل مؤنث مؤنثة مثل فاطمة خولة فمش معقول أني أقول صام خولة ولكن أقول صامت خولة ألحق تاء التأنيث بالفعل من أجل أن تتناسب مع آه، تركيب الجملة مع آه، الفاعل المؤنث كذلك أحيانا نقول انطلقت الخيل الخيل جمع تكسير إذا كان الفاعل جمع تكسير أيضا يمكننا أن نأتي بتاء التأنيث إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي يبنى على الفتحة أيضا شوف معي الفعل قعد في المثال الأول قعد في المثال الثاني صام في المثال الثالث هرب وفي المثال الرابع بدأ قعد فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره والتاء للتأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب وفاطمة فاعل ومثله صامت خولة صام فعل ماض مبني على الفتح التاء للتأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب نحن أتينا بهذه التاء من أجل تركيب الجملة فقط ليس إلا هربت الفريسة هرب فعل ماض مبني على الفتح بدأت المحاضرة بدأ فعل ماض مبني على الفتح إذا يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة ننتقل إلى الحالة الثالثة متى يبنى الفعل الماضي على الفتح يبنى الفعل الماضي أيضا على الفتح إذا اتصلت به ألف الاثنين الألف اللي هي ضمير تدل على اثنين الولدان قعدا الولدان قعد الولدان مبتدا مرفوع على مترفعي الألف لأنه مثنى قعد فعل ماض مبني على الفتح وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدا الموضوع بالتفصيل أو الشاهد من هذا المثال هو قعد لاحظ معي ظهرت عليه الفتحة على الفعل قعد مبني على الفتح برغم اتصاله بألف الاثنين إذا اتصل بألف الاثنين يستمر الفعل الماضي مبني على الفتح المريضان ماتا ماتا الذئبان هربا الأستاذان حضرا حضر فعل ماضي مبني على الفتح اتصل بألف الاثنين الذي هو ضمير متصل في محل رفع فاعل الشاهد من هذا المثال أنه إذا اتصل الفعل الماضي بألف الاثنين فإنه يكون مبني على الفتح ننتقل إلى حالة البناء الثانية وهي بناء الفعل الماضي على السكون الفعل الماضي يبنى على السكون في حالة واحدة إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فهمها باختصار إذا اتصل به ضمير رفع متحرك ما هي ضمائر رفع المتحركة؟ لدينا في اللغة العربية ثلاث ضمائر رفع متحركة الذي هي تاء الفاعل ناء الفاعلين نون النسوة تاء الفاعل تأتي متحركة بالضم أو بالفتح ناء الفاعلين نون النسوة قعدت شوف معي قعد فعل ماضي مبني على السكون ليش بنيته على السكون يا أستاذ وأنت كنت سابقا تبني الفعل الماضي على الفتح الفعل الماضي مبني على الفتح إلا إذا اتصلت به تاء الفعل أو ناء الفعل أو النسوة فإنه يبنى على السكون في المثال قعد اتصلت به تاء الفاعل دلت على المتكلم قعدت دلت على من قام بالفعل جلست علمت بنبأ أفرحني علم فعل ماضي مبني على الفاتح آه، عفوا مبني على السكون وسبب بنائه على السكون هنا لأنه اتصل بضمير رفع المتحرك الذي هو تاء الفاعل أسلمنا صبرنا على البلاء صبرنا على البلاء صبر فعل ماضي مبني على السكون سبب بنائه على السكون هنا لأنه اتصل بناء الفاعلين إذا لو أننا وجدنا فعلا متصلا بناء الفاعلين فعلا ماضيا متصلا بناء فاعل فإنه يبنى على السكون أخذنا ثم يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل بنون النسوة ما معنى نون النسوة؟ النون التي تدل على جمع النساء مثل المؤمنات حضرنا هذه ناء نون متحركة نون نسوة متحركة فبنينا الفعل على الفعل الماضي حضر على السكون لاتصاله بنون النسوة وهي من ضمائر الرفع الثلاثة المتحركة الطالبات نجحن إذا هنا عرفنا الحالة, الحالة الثانية متى يبنى الفعل الماضي على السكون ننتقل إلى بناء الفعل الماضي على الضم بسيطة جدا في حالة واحدة إذا اتصلت به واو الجماعة اتصلت بالواو للدل على الجمع فإنه يبنى على الضم من أجل مسايرة حركة الواو ما تقدرش تفتح أو تأتي بالفتحة في نهاية الفعل الماضي وبعدين آه، يعني تنطق بعده الواو اللغة العربية هي لغة سهلة سلسة جدا تعتمد على السلاسة قعدوا جلسوا علموا أسلموا صبروا أخذوا وهكذا يبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة ننتقل إلى أو نكون هنا قد آه، اكملنا حالات بناء الفعل الماضي وتعرفنا عليه إعرابا وتركيبا أترككم في رعاية الله وحفظه سألتقي بكم في الفيديو القادم تابعوا الفيديو القادم سيكون بعنوان بناء الفعل الأمر إلى أن ألقاكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته